ロンちゃん見つけました。あ、猫、ん猫ワイン。あ、猫ワイン。俺らのやつ攻撃されてるあれ働く。あれちょっと防衛に。ハローワークもある。んハローワークもある。ちょっと場所攻撃取りで攻撃取りでリベンス。三個のギルドが。 peut pas, Non, non. je vais mettre le. Tu protèges mon truc On peut le taper ou pas

ハロワがどこだめっちゃ砦に向かってきてます。どうしよう。どこだどこだ って見つかった鳥でさすがに3対1はの。理守るよキキ鳥で叩いて鳥でアタックエネミーエネミーズフォ s ト OK With Taiho? Taiho, non. Non, no. Break. Et pourquoi Pas avec le Taiho je comprends pas. Moi, je suis morte là, du coup. Je suis là. c'est celui celui-là qu'on doit tuer Il y en a un deuxième là D'accord. で一人だけ来てる。うん、誰えっと、ッチ誰かわからん。誰かわからん。 <laughs> そりゃそう。今、交戦中。あ、いや、違う、人数増えたかな。よっちゃん、どこいる今。

Let's んない。俺は今撃ってるけど、大砲。それ大砲です。私出したんだけど、弾がなくてどうしようもないっていう。あ、了解です。じゃあ、弾入れよう。お願いします。放置していいよ。あのー、陣地に行ったな。Au village Il est dedans Lui là ah, Mais je, je sais pas qui c'est lui, mais il est mort. Il faut euh, retourner sur le toit. Attention, il y en a un qui, qui passe, pas qui me voit. Je le fais vite. Hein. Tu me défends jusqu'à la mort. Oh, ちゃんがってくれるのかなこれ今言ってるんですけどちょっときついですね Je m e かりました、防衛回ります。誰が誰か全然かあ、行った。なんかいきなり来た誰か。防衛ね今レンジャーが A4 にとるなオッケー大と人人人ぐらいいる大砲ぶっ壊せレンジャーがちょっと強いな Je vais bientôt pouvoir tirer le deuxième fois. Ok. Pour l'instant, oui. Ah. C'est maintenant. Hein. Please, uh, Yo-chan, chan you can, you can, you can say to Ginji, he can come and fire with Toride, with Taiho incroyable. We, we, where are you? I kill Toride on my position. Oshiti has my position. Oshiti sont aussi isho ni mai iru. Ah, ato mikata no Toride. Mikata no Toride. You can fire where I am. Please, Cassio, monte et, tire avec. Je, on se, je te remplace. Mettez boulet mettez boulet boulets, tire avec, tire avec. Oh, ouais. Ok. Euh, you see Je suis obligé de fuir, je suis obligé de fuir, il y a un mec. Il y a un mec. Tire le deuxième coup. Il t'attaque Ok, c'est pas grave, on a tiré suffisamment. T'es d'accord Non, pas de soucis. Vas-y, on va attaquer maintenant. Did you understand 出していてこれ何蒸らしもう痛い痛い痛い痛い誰かチューブあ違う他のとこのやつややりに行ってる今は防衛自分は一辺倒ですうん防衛防衛ばっかだと負けちゃうからえー、っとウルさんにちょっとお願いしてうん いってこれソーサラーなのかソーサラーだねえ <laughs> そっから死んだなんだ

C'est bien, c'est bien, ah, c'est bien, c'est déjà bien, c'est déjà bien, c'est déjà bien. D'accord. フロンティアのあフロンティアの砦が近いんかうんもう邪魔やなこのフロンティアおめえしまくぞ h a 邪魔すんなよ Uh, g i do you have Taiho? Okay. Uh, I have Taiho and uh, I aiming Frontier's fort. Ah, uh, no, h a l l o w r k s fort. We fire. Aiming now. I see. Uh, do you see the life? Uh, no one shot. Ouais. Du toit Non. Ouais. Je monte direct. Je monte direct. Je pose. Ah ben je vois qu'il tape le fort. Il est posé. Ouais, c'est bon. C'est fini. Oh, il n'y a plus qu'à le descendre. Tant pis, je le laisse. Ah, ともうちょっとしたら出れるぞ。あ、 <laughs> 若中にいる中に住んだんや、こいつ。いやあおめでとうございます。はい。このまま、はい。フロンティアはもう落とせると。Il r e s t んい n u い un t い u c a u d e s で u s a l l e はい n on い va. Next enemy fort. Ok. est pas Non, non, il est mort, le tien. Mais... Ok <laughs> Ah merde, j'en ai plus que 3, le boulet. Attends, on a un... Ok. Alors, next euh, ennemi fort. forte. Il est où Au-dessus Juste au-dessus Kiki, Casio, win. Mm. Yes. Yay! Winner, winner. Winner! Winner! Arba! おめでとう。登場すべきが。バッケさんも。